Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Napanai Oke jangan lupa subscribe, like, and comment, and share like video ini ya teman-teman Yeah.